ৰালিতে ধেমালিতে জোকাইছিলো তোক মৰমতে জোকাইছিলো তোক মৰমতে দন কৰা তুন্দুৰী চুক থকা ভেকুলী চুকতে পাত তই ঘৰ তাতে তই উঠিছিলি দাঙে খাই সেদিয়া সিঁচিলি চপৰা উঠাই সেদিয়া সিঁচিলি চপৰা উঠাই ধৰিব নোৱাৰি মাৰিব নোৱাৰি ভেকুৰি কান্দিছিলি তই লৰালিতে ধেমালিতে জোকাইছিলো তোক মৰমতে মাৰ্বল খেলা সময়তো সদায় কয় আউলি বাউলি ক খঙৰে ভ্ৰমকত মৰমৰে দাগিল তোকে কৰবালে দলিয়াই দিয় মাৰ্বল খেলা সময়তো সদায় কয় আউলি বাউলি ঘৰ ৰঙৰে ভমকত মৰমৰে দাগিল তোকে কৰবালে দলিয়াই দিয়ে ধৰি থাকোঁতে সময় গুচি যায় যি পাওঁ তাকে জিঅ' মাৰি পঠিয়াই মুখৰো মাতো জেহেৰা ল'ৰালিতে ধেমালিতে জোকাইছিলোঁ তোক মৰমতে কোনোবা দিনা তলত কঁঠাল তলত কোনোবা দিনা আকৌ মন গ'লেই দুহাত মেলি নাচি দিয় গ'লে কিছে মৰ লাজত কোনোবা দিনা তলত কঁঠাল তলত কোনোবা দিনা বাটত মন গলেই দুহাত মেলি নাচি দিয়ক হলে আদত এদিন দুদিন কৈ বছৰ পাৰে হ'ল তুলৈও মৰম সদায় বাঢ়ি গ'ল মন আজি উৰণীয়া হ'ল ল'ৰালিতে ধেমালিতে জোকাইছিলোঁ তোক মৰমতে জোকাইছিলোঁ তোক মৰমতে দন কৰা তুন্দুৰী চুকত থকা ভেকুলী চুকত পাত তই ঘৰ তাতে তই উঠিছিলি দাং খাই সেদিয়া ঘিছিলি চপৰা উঠাই খেদি আহিছিলি চপৰা উঠাই ধৰি বনোৱাৰী মাৰি বনোৱাৰী ভেকুৰি কান্দিছিলি তই লৰালিতে ধেমালিতে জোকাইছিলো তোক মৰমতে 嗯。